Jangan ada orang berkata, aku sudah berkali-kali doa, tapi rasanya Allah belum kabul hajat saya. Aku minta A, ah, tapi kok belum-belum diijabah ujung-ujungnya atau lama kelamaan dia merasa kayaknya saya belum fantas diijabah doa saya kayaknya karena budi laku saya masih belum jelas maksiat saya ini ini itu memang itu semua bisikan dan upaya dari syaitan supaya kita apa berhenti berdoa padahal al muwaffaq man wuffiqa fi kathrati du'a yang sebenarnya mendapatkan taufik yang fokusnya hanya selalu berdoa dia tidak menunggu masalah ijabah bukan tugas saya tugas saya berdoa Allah belum memberi ijabah berarti saya tetap menjaga tugas saya adalah berdoa dan ini yang membuat kita selalu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala pasti ada satu saat Allah ijabah